Ladies and gentlemen, Sando, Wdala Twin, everybody know. جبدوا جبد ورقة وستيل وهاب تراك فتحة ماشي جاك شوف مريتي صوتي تقول لي مالك اشنو باك جاك نيفو داك كحبرية وكاتش مي اف يو كان بغيتي دير السوايع سير عند عمك شريف اسلام خايفين اللي صدروا صاحبي بواقع اوريجين كمايا والدروق قعدنا بحال الاكسجين احنا في وقت لي زوم وصاحبي زيد لي بيدوفيل يعمرو في البراعه غيسطيل والدكتور فيل فك الجزيره واخا معشره مع البيطالي وكنت عارف صوري عمري شجعك العيناوي نهار جيت عندنا تفلى وتفكروا بحلقه في تشيفي داروا عليه الطابع افتخروا عليه بالسيفي المغرب غادي تقدم تيمار كيشمخ شي كفر كتقدموا غير في حاجه عقليتنا باقا بحال احنا في وقت طابق حاج بيناتنا وبينهم مسافة كي وسطا وهما بغامق جماع الجملة ماشي تقدي ديال الشر كونتر اتاك انجليزي اللعب ديالكم غير اشهار روابا لعبتو كاش كاش وكلشي باقي مغمض ما واش الراب ولقيتوش عامرو بحال المجرد كوسلا في البوليتيك وطوب مع البارسا خلينا غير مع ميسي دانا شي مقاسة شي خاصنا الجول لا محتاجو حتى شي فرصة كابيتال الحشيش بيها كيطلعو في البوليتيك الفرصة اه سيدي تراك نايضو الميساجات غيوصلو واخا كاين الصول بالحق ما عندوش الريزو واخا بلاد مقصة خاط الايفون في جيبو مفترة معلش شد الخطنا انا كنتي مريتك صاحبي هنايا غاش بالقطنا كثروا الثقافات شال بلا صدقة عودة كلاش بونا لا كريز عاش درنا بنا الروضة هارد آه، كور فوق البيش كيف ماشين غان كيلي باخور بوبلاص عين في البيش محال تقع عميلي جانكستا رابنا كتجيش بني برو بلوكا ما كنهضروش لا فلوس غاش بيع راسك وقت الشوكا بغيتش تخدم اليوم خاصك باك باباكا بغيت تسكن اليوم خاصك ماندا ديال هداكا شونا في الروض وقال لك ما تكونش بصية بغاوك تكون بصي باش تكون عم بزية واش برادر شي عارف ولا عارف ساندو دالا بيج برودكشن ها yeah